Potrzebujesz innych ludzi, to znaczy potrzebujesz innych ludzi niż ty sam, bo jest w tobie masa doskonałości, ale też masz braki, a ludzie wokół ciebie kompensują te braki. Na przykład, ja lubię zmiany i wszystko wydaje mi się możliwe, więc zwykle do projektów restrukturyzacyjnych zapraszam konsultantów, którzy z większym dystansem i krytycznie patrzą na sytuację. Dzięki temu ostrożnie wyciągamy wnioski, ale z werwą wprowadzamy zmiany. Znam też skromnego przedsiębiorcę, niezwykle wrażliwego na potrzeby klientów. Ta osoba weszła na większe rynki dopiero wtedy, gdy połączyła siły z biznesmenem, który był tak skupiony na swoich celach, że po drodze zrażał do siebie ludzi. A teraz ich biznes stoi na dwóch nogach. Połączyli relacyjność z zadaniowością. Rozejrzyj się po swoich współpracownikach. Czy jest przy tobie ktoś, kto ma to, czego tobie brakuje? Jeśli nie, to szybko znać kogoś takiego. Pewno czasem cię wkurzy jego styl bycia, sposób mówienia. Ale jak się ze sobą oswoicie, przypilnujecie granic tej relacji, to będziecie najsilniejszym zespołem pod słońcem a to, co się zadzieje, to się nazywa synergia. szef musi umieć wszystko? No to pułapka, w którą często wpadamy. Jak z niej wybrnąć? Skoncentrować się na swoich talentach. Odkryć to, do czego jesteśmy stworzeni i robić tego więcej. A kto będzie robił to, czego nie lubimy? No, od tego jesteśmy szefami, żeby mieć swój zespół. E, a więc odkryj również talenty członków swojego zespołu i tak rozdziel zadania, aby każdy mógł pracować w obszarze swoich silnych stron. Może jakiś przykład?